Hi, ik ben Verde en ik heb meegedaan aan de Zuidton. En ik ben 8 jaar. De challenge waaraan ik heb meegedaan is eh, de challenge van schone energie en klimaat. Deze piramide gaat alleen open wanneer, het echt, wanneer er echt genoeg zon is dat hij alles helemaal kan opwekken. De energie die, wordt, die hiermee wordt opgewekt, die wordt hier opgeslagen in deze accu's. Ja, en dit is een hele grote. Er zit eigenlijk een soort restaurantje aan de binnenkant van de piramide. De tafeltjes van het restaurant allemaal. En hier is een soort, ja, een beetje de keuken van het restaurant. Dat er een beetje verdeeld is over de wereld. Gewoon op plekken waar veel zon is, maar wel als een netwerk. Frankendamppark. Hm, lijkt wel heel cool. Belangrijk dat we wel als we energie gebruiken, dat we bewust zijn van dat we eigenlijk ook energie gebruiken voor grotendeels energie die niet goed is voor de aarde. En dat we nooit echt energie heel erg onzinnig gebruiken. En dat we het ook een wel kunnen echt hergebruiken.